Sabia que três empresas compram mais de 30% de toda a produção de cacau do planeta e que o Brasil é o sexto maior produtor mundial? Mas essas empresas não sabem ou não dizem de onde vem ou quem produz todo esse cacau. Ignoram como é a vida das mulheres produtoras, mas na hora de vender o chocolate, as mulheres são sempre as estrelas dos comerciais. A realidade das produtoras do cacau não tem nenhum glamour. Elas são esquecidas pelas empresas e seu trabalho continua invisível. Marx, Mondelez, Nestlé. Aqui vai uma dica de como vivem as mulheres que produzem cacau. A participação da mulher é muito importante é, nesse processo. Ela faz um trabalho tão importante quanto o homem. Desde a, do plantio do, do cacau, da, da muda do cacau, desde o, do, do, da colheita do cacau. O trabalho que elas realizam é considerado só uma ajuda. A gente vai para a roça com eles, trabalha com eles na roça. Quando chega em casa, eles não ajudam a gente na tarefa da gente. Tem vez que eu falo assim, mas rapaz, você não dá para lavar um prato que é o homem. Ah, não vou lavar prato, não vou barrer uma casa. Bota um feijão, um arroz no fogo. E o trabalho pesado da roça continua em casa, quando elas acumulam serviço doméstico. Então a gente fica aí sossegado. Chega 4 horas, toma seu banzinho, procura jantar e acabou. Assistindo a televisãozinha e tem mais, a maioria das propriedades rurais e contratos de trabalho estão nas mãos dos homens. E são eles que recebem o dinheiro e decidem quanto a mulher deve receber. Se ele vende o cacau, ele, tem, ele me dá minha, o dinheiro. Ó, assim, toma esse dinheiro aqui para tu comprar uma roupa, comprar o que tu precisa. Quando chega no momento de tomar a decisão da venda, para onde, é qual o destino que vai tomar essa produção? Porque quem toma as decisões, de uma certa forma, são os homens. Mas tudo isso pode mudar. As empresas que compram cacau têm que se responsabilizar sobre a forma como as mulheres são tratadas em suas cadeias de fornecimento. As empresas devem proporcionar formação técnica, eliminar o monopólio dos atravessadores e adquirir o cacau direto de quem produz, levantar o número de mulheres trabalhando em suas cadeias de fornecimento, contribuir para o empoderamento das mulheres no campo. A nova geração de mulheres a qual eu pertenço, hoje tem uma nova visão da questão de como contribuir na produção do cacau. A gente precisa melhorar esse nível de produção, a gente precisa se empoderar desse conhecimento, porque a gente tem matéria-prima de qualidade para vender. Descubra como você pode cobrar uma atitude das empresas e mudar a realidade de muitas mulheres. Há 11 anos que eu estou fazendo. Se ela não está junto comigo, aí a coisa já fica mais complicada para meu lado. Ah, eu acho que complicaria bastante, hein? E aí qualquer dia é um, uma força muito grande para mim. Muito, muito, muito.